hikmatlar xazinasi muallif yusuf tovasli buvalar va buvilar otalar va onalar kelinlar va kuyovlar jajji o'g'il va qizchalar uchun ibratli hikoyalar ushbu hikoyalar yangi asr avlodi nashriyotida chop etilgan ushbu hikmatlar ibratli hikoyalar ham aqlimiz ham qalbimizga ta'sir etib ishimiz va turmushimizni fe'l atvorimiz va odobimizni odillik, mehr-shafqat, oliyjanoblik, haqqgo'ylik, halollik kabi fazilatlarimizni, adashib yoki bilib turib yo'l qo'ygan ba'zi kamchiliklarimizni tiniq ko'zguda ko'rsatganday namoyon etadilar va yuksak insoniy mezonlar bilan yashashga undaydilar. Ushbu hikoyalarni to'plagan Hofiz Yusuf tovasli Mulla Shamsiddin Guroniy masjidining imom xatibidir. Kitobda Musa alayhissalom ibrohim alayhissalom yusuf alayhissalom dovud alayhissalom iso alayhissalom va muhammad sollallohu alayhi vasallam hayotlari va faoliyatlari bilan bog'liq ibratli hikoyalar sahobalar avliyolar hayotlaridan lavhalar juda sodda ravon tilda bayon etilgan bo'lib ma'rifiy ahamiyatga egadir ushbu risola vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ruxsati bilan chop etilgan Anvoyi hikoyalar. Yaxshi hikoya jon ozig'i deyishadi. Go'zal bir hikoyani o'qish yoki eshitish vaqti kelganda bir qo'shiqni tinglash uzoq vaqt uning ta'sirida bo'lish bilan barobar. Hozirgi zamon turk mualliflaridan olim va adabiyotchi Yusuf Tavasli shunday hikoyalarning katta bir qismini to'plab 1983-yili chop ettirdi. Bu hikoyalar to'plami keng o'quvchilar ommasiga avvalo har bir jamiyatning suyanchig'i bo'lgan oilaga otalar va onalarga bolalarga va qizlarga kelinlar va kuyovlarga mo'ljallangan bo'lib jamoatchilik tomonidan yaxshi qabul qilindi mazkur hikoyalarning hozirgi zamon hikoyalaridan farqi shundaki ular sodda syujetlar asosiga qurilgan hajman kichik bo'lsa ham katta ma'no va ta'sir kuchiga ega ularda sharq hikoyachiligining eng yaxshi xususiyatlari aks etgan bo'lib pand nasihat bilan bog'liq g'oyalar insonparvarlik, yuksak xulq axloqni ifodalovchi fikrlar, o'tkir va ta'sirli voqea va hodisalar tarixda ulug' kishilarning turmushlarida yuz bergan turli hayotiy lavhalar orqali ifodalangan. Bu hikoyalar orasida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va sallam va u kishining sahobalari hayotlaridan keltirilgan hikoyalar birinchi o'rinda turadi deyish mumkin. Yusuf Tavasli ushbu hikoyalarni kitobxonlar diqqatiga havola etish bilan cheklanmay, ularning har biriga o'z munosabatini bildiradi. Ilmiy jihatdan izohlashga harakat qiladi. Ularning kundalik turmushimizdagi ma'nosini chaqib, o'z zamondoshlarining ongiga yetkazishga, xulq-axloq, din-diyonat masalalarini birinchi o'ringa olib chiqishga intiladi. Bu hikoyalar tashqaridan qaraganda sof diniy hikoyalar bo'lib ko'rinadi. aslida ularda o'tmish tarixining inson xulq axloqining rang barang qirralari naqshlangan ularni o'qib ulug' shaxslarning oliyjanob xatti harakatlaridan gap so'zlaridan o'gitlaridan zavqlanasiz jaholat botqog'iga botgan mehnat qilmay yaltiroq turmush kechirishga dinini iymonini yutgan milliy an'analardan uzoqlashgan kishilardan esa jirkanasiz mazkur to'plamdagi rost gapirishning xosiyatlari yaxshi farzand yosin suti bilan o'sadi qizlarini tirik ko'mganlar onasining tilini tishlab uzib olgan farzand imom azamning otasi hazrati ibrohim va nomusli kelin o'g'rilik va tangri tayog'i kabilar shunday hikoyalardir bizning jamiyatimizda ijobiy o'zgarishlar borayotgan bir davrda bunday hikoyalarning tarbiyaviy ahamiyati ayniqsa kattadir o'tmishda maktab odamlarga ko'proq savod o'rgatish bilan shug'ullangan edi inson xulq axloqini tarbiyalash esa din ahllari olimlar zimmasida adabiyot yelkasida edi biz yana o'z qadriyatlarimizga an'analarimizga qaytmoqdamiz muhtaram din allomalari badiiy so'z ustalari o'zlarining pand nasihatlari shunga oid hikoya va qissalari bilan kishilarning ko'nglini ovlaydigan ularni yaxshi yo'llarga soladigan yangi zamonlar boshlanmoqda yusuf tovasli yig'gan hikoyalar o'zbek tiliga tarjima qilingan holda bor hikmat va tarovati bilan o'zbek kitobxonlariga ham yaxshi xizmat qilishiga shubha yo'q badiiy so'z shaydosi turkiy xalqlar adabiy merosining chinakam muxlisi urfon otajon yusuf tavoisliyning hikoyalarini muhabbat bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan bu turk va o'zbek adabiyotlari o'rtasida aloqalarni tiklash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir inshaalloh bu yo'ldagi sa'y harakat o'zining yangi samaralarini bergay birinchi hikoya inkor eshigi yopilgandir bir kuni hazrati ali roziyallohu anhu namozga ketar ekan mushriklar butga sig'inganlaridan biriga duch keldi mushrik hazrati aliga shunday dedi yo ali men sizning ahvolingizni ko'rib hech tushunmayman oxirat bor inson bu dunyoda qilayotgan har bir ishiga javob beradi deb namoz o'qiysiz ro'za tutasiz jannat bor jahannam bor deysiz men esa bularga hech ham ishonmayman oramizda qanday farq bor siz ham yashayapsiz men ham yashayapman bu qadar g'ayrat ko'rsatishning sababi nima har kuni vaqtida namoz o'qiyman ro'za tutaman deb bunchalik jafo chekishning boisi nima viqor va sukut bilan bu gaplarni tinglagach hazrati ali roziyallohu anhu shunday javob berdilar ey g'ofil odam o'limdan so'ng hayot yo'q deb faraz qil yoki bor deb bizda iymon ishonch bordir ikkinchi hayot oxirat hayoti bordir agar sening aytganing kabi qayta tirilish yo'q bo'lgan taqdirda ham men bu qilayotgan ishlarim bilan hech narsa yo'qotmaymanku namoz o'qiyman allohimning dinimning amallarini to'la bajaraman ro'za tutaman bular mening qullik vazifalarimdir bu ishlarimdan bu dunyoda zarar ko'rdim oxiratda bu ishlarim uchun zarar ko'rishim mumkinmi sen nima deysan mushrik biroz o'ylagach zarar ko'rmaysiz ey ali dedi hazrati ali ro'za tutaman mana qarshingda turibman sen mendan biror zarar ko'ryapsanmi deb so'radilar mushrik ularga javob berib yo'q ko'rmayapman dedi hazrati ali faqir muhtoj kishilarga yordam bersam zakot bersam va dinimiz boshlagan yo'lga yursam men insonlarga yordam bergan bo'laman bundan men qanday zarar ko'rishim mumkin dedilar mushrik zarar yo'qdir dedi hazrati ali agar oxirat bor bo'lsa bu dunyodagi ishlaringdan javob berish lozim bo'lsa iymondan namozdan ro'za va zakotdan qilgan amolingdan hisob kitob qilinsa u zamon holing qanday kechadi dedilar umrini butga sig'inib o'tkazgan bu qora mushrik hazrati ali roziyallohu anhuning so'zlarini tushuna boshladi va yo ali siz aytganday bo'lsa o'limimdan so'ng tirilsam olloh huzuriga borsam unda ahvolim qanday bo'ladi deb darhol iymon keltirdi Shunday qilib, u aqlini ostin ustun qilgan shubha va iymonsizlik qorong'uligidan, dinsizlik zindonidan qutuldi va hidoyatga erishdi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning iymoni kuchliligi, viqorli harakati, kuchli e'tiqod bilan quvvatlangan so'zlari bir hidoyat nuri o'laroq ul odamning qalbida porlab, hidoyatga erishishiga vosita bo'ldi. Bu hikoyachi barcha inkor etuvchilar shubhalanuvchilar va tanballar haqidadir vaqt zoya ketmay turib qiyomat qoyim bo'lmasdan yer qa'ridan narsalar tashqariga chiqmay turib o'lim vaqti kelmasdan insonlar es hushlarini yig'ib olishlari kerak allohga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga ishonib ularni bajarmoq va to'la to'kis ado etmoq lozim shubha va tanballikni yengib dinning ustuni bo'lgan namozni muntazam o'qimoq zarurdir zaif iymonlilar uchun bu hikoyada ko'p ibrat darsi bordir namozimni keyinchalik o'qiyman hali yoshman qariganimda o'qiyman deb yanglish o'ylovchi shaytoniy ovutishlar va aldamchi tasallilar bilan o'zini o'zi aldash va beparvo bo'lish aqlli insonlarning ishi emasdir bugun yashab turgan yigitning qo'lida to qarigunicha yashashga biror kafolati bormi albatta yo'q bo'lmaydi ham demak yoshlikdanoq darhol alloh yo'liga kirmoq zarur allohning payg'ambarining aytganlarini bajarmoq lozim men hozir ochiq sochiq bemalol yuribman o'ynab yuribman o'ttiz yoki qirq yoshga kirayin o'shanda astoydil o'tirib shu ishlarga kirishaman hozir juda yoshman deydigan xotin qizlarni bilamiz omonlik ber ollohim ul xotin qizlarning bu so'zlari qanchalik yanglish va bema'ni so'zlardir ey aqlim bor degan qardoshim senga kim aytdiki o'ttiz qirqqa kirasan deb o'ttiz soniya o'ttiz daqiqa o'ttiz soat yoki o'ttiz kun yashashingga kafolating bormi shubhasiz yo'q es hushingni yig' alloh va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'rgatgani kabi iboli hayoliy bo'lib yashashga harakat qiling qizlarim o'lim bor oxirat bor bu dunyoda sen qilgan har bir ishingdan va har bir so'zingdan so'roqqa tutilasan bu hikoyani yaxshilab o'qib ol o'qib ol yaxshi bo'lsang jannat yomon yo'ldan yursang jahannam bor ikkinchi hikoya ikki dinsiz va ular o'g'irlagan bir xalta oltin dinsizlik boshga falokat keltiradi ikki dinsiz bir xalta oltin bilan borar edilar qanday niyat bilan bormoqdalar ular o'g'rilik yo'lidamilar yoki qaroqchilik yo'lidamilar biz ishning so'ngini ko'raylik ular oltinni biror kimsa bilib qolmasin deb qo'rqib toqqa chiqdilar ma'lumki jinoyatchi doimo shubhada bo'ladi pashsha uchsa ham cho'chiydi bir ikki kun o'tgandan so'ng ovqat tugagach qura tashladilar biri shaharga borib ovqat olib keladi biri esa oltinlarni berkitib qo'riqlaydi shaharchadan ovqat olib kelgani ketgan odam qaytar ekan dinsizligidan bunday deb o'ylaydi borib biroz zahar olayinda shu ovqatga solay keyin hamrohimga uni beray ovqatni yeb zaharlanib o'lsin bir xalta oltin menga qolsin oltinlarni bir yerga ko'mib oz ozdan olib yurayin oltinlarning oldida qolgan odam bunday deb fikr yuritadi shu qoya orqasiga o'tirib hamrohim kelayotganda bir urib o'ldirsam oltinlarning hammasi menga qoladi oltinlarning oldida qolgan odam hamrohi kelishi bilan uni urib o'ldirdi so'ngra o'zi o'tirib zaharli ovqatni yedi bir xalta oltin hayvonlarga qoldi Izoh va o'git. Hirsning tovoni yo'qdir. Dinsizlik juda og'ir bir dard. Dinsiz odam qo'liga amal tegsa birovga kun bermaydi. Dinsizlik bag'ri toshlikdir. Insonni inson etuvchi dindir, iymondir. Insonga mehr shavqat hissini beruvchi rahmdillikdir. Dinsizlardan, dinsizlikdan naf ko'rmoqchi bo'lganlarning boshiga avval oxir falokat keladir. Alloh taolo turk millatimizni dinsizlik balosidan saqlasin. omin vatan millat uchun din iymoni uchun fidoyi jon etuvchi nasllar yetishtirishda aziz millatimizga alloh taolo lutf etsin omin uchinchi hikoya hukmdor va oq ot bir hukmdorning oq oti bor ekan hukmdor bu otni juda sevar ekan bir kuni u hamma amaldor va ayonlarga qarata debdi bu otimning o'limi xabarini olib kelgan odamning kallasini olaman ehtiyot bo'ling chunki bu oq otni juda qadrlayman uning o'lgani to'g'risidagi xabar meni qayg'uga soladi deydi kunlardan bir kuni har narsaning oxiri bo'lganidek oq otning ham ajali yetdi va o'ldi hukmdorining xizmatidagilar sarosimada qolishdi hech kim hukmdorga saman otning o'lgani haqidagi xabarini aytishga botinolmas edi otboqarlarning boshlig'i xuddi ajalini istaganday men unga aytaman chunki aytsam ham aytmasam ham boshim ketadi dedi otboqar hukmdorning oldiga bordi va hukmdor sizning oq saman otingiz bor edi ya dedi bor dedi hukmdor shunda otboqar otingiz yotibdi oyoqlari cho'zilgan ko'zlari yumuq qorni shishgan hech nafas olmayapti dedi sayizboshi ey sayizboshi oq saman ot o'ldi demoqchimisan shekilli debdi hukmdor hukmdorim men bunday demadim siz shunday deyapsiz debdi otboqar va boshini qutqarib qolibdi izoh va o'git odam ro'za tutmasa namoz o'qimasa harom va halolning farqini nomus orni bilmasa bunday odamga diniy nuqtai nazardan qanday baho berasiz podshoh o'lgan ot haqida nima dedi barcha diniy asoslarga ko'ra bunday odamlarni kofir deydilar bu aqlli odamning ishi emas ey olloh degan qardosh Janobi Haq go'zal millat avlodini bunday dinsizlik falokati va dinsizlarning zulmidan o'zi saqlasin. Amin. 4-hikoya O'g'rilik va Tangri tayog'i. Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy bir o'g'rining boshiga tushgan ish haqida ko'p ibratli hikoyani aytgan. Bir kuni o'g'ri boqqa o'g'rilikka kirdi va u yerdagi eng yaxshi mevali daraxt ustiga chiqdi. Ammo mevalarning pishganiga qo'li yetmadi. shundan keyin daraxt shoxlarini silkitib mevalarni yer bilan yakson qildi shoxlarning qisirlashini eshitib bog' egasi shu daraxt tagiga keldi va tepasidagi odamga baqirdi ey nodon odam nima qilyapsan kimsan ollohdan qo'rqmaysanmi mevalarni nobud qilibsan-ku daraxtdagi o'g'ri hech uyalmay xuddi o'zining daraxti ustida o'tirganday bunday debdi ey odam sen nega baqirasan tangri bog'ida tangrining quli bir meva yesa ayb bo'ladimi sen o'zi nima demoqchisan unga bog' egasi pastga tushgin bilasan dedi o'g'ri pastga tushdi bog' egasi uning qo'llaridan mahkam ushlab oldi va xizmatkorini chaqirib ana u tayoqni olib mana bu o'g'rini ur dedi xizmatkor tayoq bilan o'g'rini ura boshladi o'g'ri faryod qilib nega meni bekordan bekorga uradi ollohdan qo'rqing dedi baqirib chaqirib bog' egasi sen nega baqirib chaqirasan tayoq ollohning tayog'i urayotgan ollohning bir quli u ollohning buyrug'ini bajarmoqdaku buning qanday gunohi bor dedi izoh va o'git hazrati mavlononing bu qissasida juda buyuk ibrat bor men bu hikoyani masjiddagi xutba va va'zlarimda keng ravishda sharhlayman shunday qilib uni yaxshilab ravshan bir shaklda jamoatimga tushuntiraman shu bilan birga jamoatga chiroyli qissani aytib beraman Beshinchi hikoya Hajjoji zolim va zaytun sotuvchi savdogar. Hajjoji zolim tarixda Hajjoj deb qayd etilgan. Hajjoj ko'p zulmlar qilgan. Bir kuni uning onasi: "Ey o'g'lim, qanday jon berasan? Sen jahannamda qanday yonasan? Men ona bo'lib qanday chidayman? Odamlarni nega bunchalik nohaq o'ldiraverasan?" dedi. Hajjoj shunda ko'shk ayvoniga chiqdi va o'tib kelayotgan bir odamni bu yoqqa kel deb chaqirdi. ul odam qo'rqib asta kela boshladi qo'rqqanidan oyog'ida zo'rg'a turar qaltirardi u hajjojning oldiga chiqib keldi hajjoj sen qo'rqma zulm qilmayman onamga so'z berdim ishim bor nima ish qilasan deb so'radi men zaytun bilan savdo qilaman dedi ul odam hajjoj bir tuya zaytundan qancha yog' chiqadi bir qadoqdan qancha bir tupidan qancha yog' chiqadi deb so'radi ul odam birma bir javob berdi hajjoj sen yaxshi savdogar ekansan ishing maslagingning nozik joylarini yaxshi bilar ekansan musulmonmisan deb so'radi ha musulmonman deb javob berdi ul odam hajjoj islomning nechta sharti bor ul odam uch dedi iymonning sharti qancha so'radi hajjoj to'rt javob berdi ul odam hajjoj g'usulning farzi qancha deb so'raganda ul odam o'n deb javob berdi hajjoj ul odamdan yigirma to'rt savol so'radi to'g'ri javob ololmadi hajjoj onasiga achchiq gapirdi ko'ryapsanmi onajon olloh meni bunday o'zlariga zulm etgan odamlarni tarbiyalashga yuborgan men zolim emasman asl zolim ular uch kunlik umri uchun bir tup zaytundan qancha yog' chiqishini biladiyu insonligining asosi bo'lgan dinini hech bilmaydi bir go'dak biladigan qirq farzni bilmaydi abadiy hayoti uchun umrining bir daqiqasini bermaydi izoh va o'git ey olloh degan mo'min hayotimizni qiyoslasak qanday farqimiz bor yigirma to'rt soatimizning qancha daqiqasini dinimiz oxiratimiz uchun ishlatamiz bolalarimizni dunyoviy o'qishga shahdam borib kelishlarini kuzatamizda dinini qur'onini o'qib o'qimayotganiga befarqmiz nazorat qilmaymiz yana bu dunyoda huzur halovat istaymiz bu dunyoda huzurga bizning haqqimiz yo'q chunki bu dunyo huzurlariga o'z vazifasini o'tadiganlar haqlidirlar Eron elchisi Madinaga kelib xalifa Hazrati Umar radhiyallohu anhuni ko'rishni istadi. Eron elchisi xalifani hashamatli saroylarda istadi. Madinaliklar kimni istayapsiz deb so'radilar. Eron elchisi xalifani dedi. Xalifa xurmo daraxtlari orasida dedilar. Eron elchisi kirib ko'rdiki, Hazrati Umar radhiyallohu anhu kesilgan xurmo daraxtlari shox shabbadalari ustida uxlayapti. elchi hayratlanib o'ziga o'zi uxlayapti umar uxlayapti shunday issiqda xurmo daraxtlari shoxlari ustida qo'rqmay uxlash faqat sening haqqingdir deb hayratdan o'ziga hech kelolmadi allohdan bo'lak hamma hisob beradi har kim o'zining qilgan ishidan hisob beradi so'roqqa tutiladi oltinchi hikoya hojasini ya'ni erini dindor etgan xotin hojalarni tarbiya etgan ko'pgina islom ayollaridan biri haqida hikoya qilinadi yaxshi xulqli musulmon ayol bir badavlat odamga turmushga chiqdi chiroyli turmush qurdilar badavlat odam xotinining go'zal tabiati yaxshi odobi xush xulqidan mamnun edi bir kuni ul odam kechasi uyqudan uyg'onib ketdi ayolidan suv so'radi hojamning yuragi kuyib turibdi shekilli Harorati borga o'xshaydi. Uydagi suv ilib qolgan. Turib sovuq suvdan olib kelayin, u sovuq suv ichsin deb o'ylab, hovlidan suv olib chiqqani ketdi. Suvni olib kelsa, eri yana uxlab qolibdi. Odobli ayol erim uyg'onib qolar deb idishdagi suvni ko'tarib o'tiraveribdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin eri uyg'ondi. Ul odam xonim nega o'tiribsiz deb so'rasa, ayol afandim siz suv so'ragan edingiz uydagi suvdan berishga ko'nglim bo'lmadi erimning yuragi yonmoqda sovuq suv beray deb sovuq suvga bordim suv olib kelgach sizni takror uyquda ko'rdim uyg'otgani ko'zim qiymadi hojam balki zavqli bir hol rangin bir ro'yodadir deb o'yladim uyg'onishingizni kutdim suvni iching afandim deb javob beribdi ayolning bunchalik mehridan qadrshunosligidan nihoyatda mamnun bo'lgan hoja qo'liga suvni olmay sevinch yoshlarini to'kib sendek xushxulqli hikmatli bir xonimga sohib bo'lganimdan saodatlidirman xushxulqli oqila xonim mendan tilagingni tila nima yaxshilik qilay dedi sizning sog'lig'ingizni istayman deb javob berdi ayol xayr mayli xonim mendan hech narsa so'ramaysan sening bu muomalangdan olgan quvonchim mamnunligim evaziga senga biror yaxshilik qilgim kelyapti degan edi ayol menga hech narsa kerak emas sizning sog'lig'ingizni istayman dedi yana ul odam xonim aytchi nima xohlaysan dedi ul ayol mening javobimni bering afandim dedi ul odam javob bera olmay qoldi ayol davom etdi gapiring jim o'tirmang afandim so'z berdingiz mening orzuyim shu sizdan ajralish xohishimni ado eting dedi shunda hoji yotgan yeridan turaman deb oyog'i qayrilib yiqildi u olloh deb qichqirib yubordi ayol hojasini qo'lidan tutib qoldi va turing o'rningizdan joyingizga yoting dedi Ul odam hech holim yo'q dedi. Xotini joyingizga yoting, endi ajralishga sabab qolmadi dedi. Ul odam xonim nega bunday fikring tez o'zgardi? Bu ishning hikmati bir nozlikligi bor. Shuni menga aytib ber. Sen hikmatsiz bir ish qilmaysan. Ul hikmat nimadir dedi. Ayol afandim yillar o'tdi. Turmush qurganimizga mana 10 yil bo'ldi. Boshingizga hech balo qazo kelmadi. o'n yilki bir dard ko'rmadingiz ammo bir marta ham olloh demadingiz allohning buncha ne'matlariga shukur etganingizni bilmadim allohning sizni hozir yiqitishining o'zi bir hikmatdir alloh fir'avnning boshini hech og'ritmagan bu fir'avndan o'z ne'matini kesib qo'yganining alomatidir siz olloh dedingiz shuning uchun ajralishimizga sabab qolmadi dedi shundan so'ng ul tantiq er hidoyatga erishib mehribon ayolning vositasi ila ibodat qilishni boshladi olloh dedi shukur etdi albatta olloh kimni sevsa unga o'zining habiblarini vosita etadi doimo ollohni esda tutaylik dinning amrlariga amal qilib ibodatdan qolmay alloh ne'matlariga shukur etaylik shunday aqlli oqili tadbirli irodali hojasini tushunib unga xizmat qilish zarurligini anglab islom ayoliga yarashadigan harakat bilan eriga xizmat etuvchi xotinlar yoronlarga muborak bo'lsin mehr ila dinsiz bilimsiz johil hojalarni islom tarbiyasi bilan tarbiyalagan ularning ko'ngillarini go'zal axloq yaxshi fe'l atvori bilan fath eta olgan va hojalarni iymonsizlik zindonidan dinsizlik zulmatidan qutqargan islom ayollari baxtiyor ayollardirlar alloh islom uchun bunday xonimlarimizni doimo sog' salomat etsin omin yettinchi hikoya uskudor yong'ini dindor odam har vaqt foydali odamdir mashhur uskudor yong'inida bir davlatmand odamning qizi uzoqqa qochib ketdi yong'in butun mahallaga tarqaldi ko'pgina uylar yonib kul bo'ldi qo'rqib ketgandan uyiga boradigan yo'lni yo'qotib qo'ygan qizcha nima qilarini bilmay dovdirab qoldi u paytlarda hozirgiga o'xshagan elektr chiroqlari yo'q hammayoq zindon kabi qorong'u zimiston edi qizcha jomening yaqinidagi madrasalardan birida sham yog'dusini ko'radi derazasidan qarasa bir mullavachcha kitob o'qib dars tayyorlamoqda qizcha qayerga borsin hammayoq zimiston bu jon qo'rquvi bunday paytda dengizga tushib ketgan ilonga yopishadi deydilar qiz mulla yigitning eshigini taqillatadi mulla eshikni ochib xush kelibsiz xizmat dedi qizcha yong'indan qo'rqib uyimizning yo'lini yo'qotib qo'ydim Butun mahalla yonib kul bo'ldi. Hozir hammayoq qorong'u. Uyimizda topa olmayman. Marhamat qilib, ruxsat bersangiz tong otguncha shu yerda qolsam dedi. Mulla, hay-hay, boshim osmonga yetgan bo'lar edi. Bemalol dam oling, boshqa xona bor dedi. Yong'indan qo'rqqan qizcha noiloj shu yerda yotib qoldi. Mulla yigit darsini davom ettirdi. Faqat la'nat shayton mullaga maslahat berdi. sen nima qilib o'tiribsan yigirma yil mobaynida shunday qiz sening huzuringga keldi uning go'zalligiga qara mulla yigit biroz ikkilanib so'ng barmog'ini yonib turgan sham o'tiga tutdi barmog'i kuydi shul bir sham o'tiga chidash bermayapman yorning jahannamday otashiga qanday chidayman dedi o'ziga o'zi to tonggacha shunday davom etdi mulla yigit tonggacha shayton va o'z nafsi bilan kurashib chiqdi ey nafsim yigirma yillik ko'zim nurini bekor ketkazmayman men sen aytgan odamlardan emasman qara bir sham oloviga bardosh berolmayman deb shayton va o'zining badnafsi unda ularga ko'nmadi tong yotgach qizcha uyg'onib tashakkur aytib uyiga ketdi qizning ota onasi tashvishlanib ko'z yoshlarini to'kib undan nima bo'ldi qizim shu paytgacha qayerda qolding deb so'radilar hayajon bilan hech narsa bo'lgani yo'q otajon onajon deb qizcha bo'lgan voqeani tushuntirdi ul odam borib mulla yigitga tashakkur aytdi unga pul berib minnatdorchiligini izhor etmoqchi bo'lganida u olmadi mulla yigit men hech narsa qilmadim men darsimni tayyorlab o'tirgan edim qizingiz esa bu yerda tongni kutib yotdi deb qizning otasini tinchlantirdi ammo qizchaning otasi bu yaxshilikka minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldi ey olloh oshig'i mulla menga to'g'ri so'zla barmoqlaring nega kuygan nega o'zingni buncha qiynading menga tuzukroq tushuntirgin dedi afandim siz uchun men qilgan biror yaxshilik yo'q nimaiki qilgan bo'lsam o'zim uchun qildim yigirma yildirki qishlog'imdan bu yerga ilm olishga kelganman ota onamni sog'inaman bu yil hujjatimni olib ota onamning oldilariga boraman yigirma yildirki nafsimning tarbiyasi bilan shug'ullanaman nafsimni tarbiya qildim deb o'ylardim bugun ko'rdimki tarbiya qila olmabman nafsimga tarbiya olgan bo'lsang sham o'tiga chidaysanmi dedim chidamadi barmoqlarimning sarg'aygani shundan dedi mulla yigit ul badavlat odam mulla yigitning qo'lidan o'pdi va tushundim dedida davom etdi agar rozi bo'lsang men senga ozgina xizmatda bo'lsam sen shu kundan boshlab ko'shkimning aziz mehmoni bo'l istasang farzand o'rnida ko'rayin qabul qilsang qizimni senga berayin mening qizim ham sen kabi fazilat ila kamolga yetgan u yaxshi fazilatli dindor bir zotga loyiqdir fazilat namunasidir izoh va o'git ey haqqa intilgan o'limdan so'ng tirilmoq bor degan so'zga fazilatli dindor odam ishonadi din tarixi insoniylik tarixi demakdir insoniyat tarixi qadimiy bo'lgani kabi din tarixi ham qadimiydir modomiki inson dunyoga keldimi dinining ham dunyoga kelishi lozim bo'ladi insonlar bilan barobar din ham dunyoga keldi va bu hol qiyomatgacha davom etadi yer yuzida dindorlar qolmasa dunyo dinsizlarning boshiga yiqiladir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yer yuzida olloh olloh la ilaha illalloh deguvchilar bor ekan dunyo buzilmaydi qiyomat bo'lmaydi deganlar dunyoda huzur ichida yashashni istagan diniga amal qilishi zarurdir o'z farzandlarini ham dindor etib tarbiyalashlari kerak din ollohning qonuni ollohning amridir dunyo esa ollohning mulkidir olloh bu dunyoda ruxsat bergan narsalarni qiladigan man etganlardan qochadigan itoatli aziz qullariga huzur beradi rohatga yetishtiradi dinsizlik huzursizlikdir dinsizlik har bir falokatning boshidir inson farzandini faqatgina din tarbiya qila oladi dinsiz odam hirsining tovoni yo'q dinsiz odamda nomus sharafdan bir asar yo'q dinsiz odam yirtqich hayvonlardan ham zararlidir boshqalarning nomus va sharafini hurmat qilmaydi va bilmaydi payt kelishi bilan xiyonat qiladi boshqa odamni yirtqich hayvonlar kabi pora pora qilib tashlaydi shuning uchun dinsiz odam nihoyatda zararlidir dinsizlik bir falokatdir sakkizinchi hikoya o'rta yoshdagi bir hoja tarbiyalagan yosh xonim bir vaqtlar uskudorda istiqomat qiluvchi o'rta yoshlardagi bir zot birinchi xotini vafot etgach yosh xonimga uylandi bu zotning axloqi go'zal odati tabiatini hamma yaxshi ko'rar edi bu odam dinni yaxshi bilardi ayni zamonda fikri tiniq qarashlari qat'iy ilm irfon sohibi edi avvalgi yosh xonim hojasining fe'l atvorini juda yaxshi ko'rar unga qo'lidan kelgan barcha hurmati iltifotini ko'rsatar hojasiga nisbatan o'z vazifalarini chiroyli bajarardi hojasiga oliy darajada hurmat izhor qilardi yosh xonim qisqa vaqt ichida barcha qo'shnilari bilan tanishadi qo'shnilar uni u esa qo'shnilarni hurmat qilardi ammo o'sha mahallada yomon fe'lli hasadgo'y bir xotin bor edi bu yosh xonimning hojasiga nisbatan hurmati bo'lgani va shirin turmushlari ul xotinning rashkini keltirdi yosh xonim bilan qo'shni bo'lganlaridan beri uni hojasiga nisbatan itoatsizlikka tashviq qilardi qizim sen juda yoshsan go'zalsan shunday katta yoshdagi kishiga turmushga chiqqansan sen yosh o'zing kabi chiroyli erga turmushga chiqmabsan deb juvonning boshini aylantirardi yosh xonim men hojamdan juda mamnunman fe'li axloqini sevaman desa ham yomon ayoldan qutula olmaydi bir kun juvon tashviqotlari ta'siridanmi erimdan ajralishaman deydi yomon fe'lli hasadgo'y ayol qo'lingdagi qimmatli ashyolaringni asta sekin sotsang hojangga yomon ko'rinasan uning sendan ko'ngli soviydi deb ko'nglini buzadi yosh ayol uydagi qimmatli narsalarni bir bir sota boshlaydi har kuni eri oqshomda uyga kelganda bugun qimmatli falon narsani ertasiga bunday qimmatli narsani sotdim deyaveradi nihoyat uyda hech narsa qolmaydi ammo xushfe'l chiroyli xulqli ilm irfon sohibi bo'lgan ulzot xotiniga joning sog' bo'lsin yangisini olarmiz der edi xonim uyida sotiladigan ashyo qolmagandan keyin hojatxonadagi har kuni foydalaniladigan o'ttiz yillik obdastani toshga urib sindirdi kechqurun eri kelganda ul xonim hojatxonadagi obdastani toshga urib sindirdim parcha parcha qilib tashladim dedi ana xonos bu nimasi deb hojaning ko'zlariga yosh keldi Men sizga hayronman, dedi xonim. Uydagi shuncha qimmatli narsalarni yo'qotganimda jahlingiz chiqmay, o'zing sog' bo'lsang bas degan edingiz. Endi hojatxonadagi oddiy ko'zi singanida ko'zingizdan yosh to'kdingiz. Nega? Xonim ul ko'zi 30 yildirki, mening eng mahram yerlarimni ko'radi. Hozir yangi bir ko'zi olib, unga mahram yerlarimni qanday ko'rsataman deb javob berdi hoja yosh ayoliga. yosh xotin bir onda g'aflatdan uyg'ondi va kechirim so'rab erining qo'llarini o'pdi oyog'i ostiga yiqildi meni avf eting sizning amringizdan hech chiqmayman sizga nisbatan ozgina bo'lsada itoatsizlik qilmayman deb yolbordi izoh va o'git shunday yomon fe'lli xotinlar qitmirligi bilan hojalariga hurmatsizlik qilgan va bir jannatdek oilani jahannamga aylantirib huzursiz holatga keltirgan qanchalab xonimlar mazkur ibrat darsi bo'ladigan hikoyatni o'qisalar huzur halovatga erishsalar ko'ngillari yaxshilikka oshno bo'lsa yana nima ham der edik ming nasihatdan bir musibat yaxshi u insonning aqlu hushini joyiga keltiradi deganlar dadalarimiz aqlli ayol allohning unga bergan ne'matini qadrini qiymatini yaxshi bilgan kimsadir hojasining hurmatini o'rniga qo'ymagan xotin albatta jazosini topadi ey musulmon qardoshim hojangga nisbatan vazifalaringni yaxshi bajar va jannat ahli bo'lish uchun g'ayrat ko'rsat qani endi o'z ayolini tarbiyalay olgan o'sha odam qabridan turib chiqsada bizning ko'p ayollarimizga ta'lim bersa to'qqizinchi hikoya namoz bilan hojasini ya'ni erini yo'lga solgan xotin besh vaqt namozini ado etuvchi bir musulmon xonim ichishni yaxshi ko'radigan bir odamga turmushga chiqdi har kuni hojasi uyiga shirakayf bo'lib keladi uyiga to'g'ri kelgan kun bo'lmaydi dinga nihoyatda e'tiqodi yuksak bo'lgan musulmon ayol besh vaqt namozlarining orqasidan hojasining tuzalib ketishini va ichkilik degan yomon zaqqumdan xalos etishini ollohdan so'rab ko'z yoshlarini to'kib yolboradi kunlar oylar o'tadi Ayol o'z hojasiga xizmatini yaxshi o'tayveradi. Sarxush yuradigan er o'z xotinining xushfe'lidan, xizmatidan mamnun. Ammo unga bunday yurish odat bo'lib qolgan. Musulmon xotin namozlaridan keyin ko'z yoshlarini to'kib, erining yaxshilikka yuz burishini so'raydi. Kechalari hojasini bezovta qilmaslik uchun o'rnidan turib boshqa xonaga chiqib, namozini o'qib duo qiladi. Allohim, huzuringda gunohkor qo'llarimni ochdim. Senga yolboraman, meni avf et gunohimni kechir yo rabbim senga ko'z yoshi to'kib yolboraman sening roziliging uchun ado etadigan namozlarim va to'kkan ko'z yoshlarim senga bo'lgan benihoya iymonim dargohi izzatingdan ma'qul bo'lsa sening roziliging uyg'un bir ibodat va iymon bersa ey ulug' ollohim shularning xotiri uchun shu onda yotog'ida uxlayotgan hojamni ham isloh ayla tuzatgin u gunoh ishlardan qaytsin hojamga hidoyat ber ey rabbim ey rahmon va rahim bo'lgan ollohim duoyimni qabul aylagil o'z odatiga ko'ra xotin namozini o'qir ekan hojasi uyg'onib qarasa yonida xotini yo'q yotoqxonada ham yo'q ul odam shubhalandi sarxushlikdan boshi og'rigan hoja nega xotinim yonimda yo'q deb o'rnidan turib uni axtardi tovush chiqarmay sekin uyini qarasa xotini sajda qilmoqda keyin qo'llarini duoga ochib ko'z yoshlarini to'kib ollohdan so'rardi ey kechirguvchi ollohim hojamni ham kechirgin xotinining olloh ishqida to'kayotgan bu ko'z yoshlari ul odamning qalbida bir iymon nuri bo'lib porladi va uning aqlini yorishtirdi u bunday deb iltijo qila boshladi ey kechirguvchi ulug' ollohim meni avf etgin shu yarim kechada xotinim mening uchun ko'z yoshini to'kmoqda ekan men esa uning haqida yomon xayollarga bordim xotinim meni avf etishingni sendan yolborib so'rar ekan men esa gunohga botib yotibman bu tushmi o'zi yo rabbim meni kechir so'z beraman bugundan boshlab oilam bilan birgalikda senga o'zimning qullik vazifamni ado etaman dinimiz belgisi bo'lgan namozni o'qiyman oqshomlari kechalari uyimda xotinim bilan birgalikda namozimizni o'qib uyimizni nurafshon etamiz deb allohga so'z berdi hidoyatga erishdi hojasining bu holini ko'rgandan keyin yaxshi fe'l atvorli tom ma'noda musulmon tarbiyasi bilan voyaga yetgan yosh xonim sevinch ko'z yoshlarini to'kib erining bo'ynidan quchib shod bo'ldi va yo rabbiy senga minglar va yuz minglarcha shukurlar bo'lsin hojamni hidoyatga yetkazding namozlarimni duolarimni qabul etding senga minglarcha shukrlar bo'lsin Allohim deb sevinch ko'z yoshlari bilan Allohga hamd va shukronalar aytdi. Izoh va o'git. Musulmon qardoshim, dadalarimiz namoz o'qigin deganlar. Albatta namoz o'qi. Allohning lutfiga muyassar bo'lgan musulmon xonim uyining saodatini ta'min etgani shundandir. Allohdan huzur halovat istab hojasining ibodat qilishi bilan ul huzur halovatga yetishmoqda. musulmon odam uchun eng buyuk tasalli manbai eng buyuk umid xazinasi uning dinidir ollohi va payg'ambaridir huzursiz ko'ngillarga huzur umidsiz insonlarga umid beruvchi dindir bir onda butun borligini mahv etgan musibatga duchor bo'lgan bir kimsaga kim umid tuyg'usini bera oladi albatta din bu umidni bera oladi insonlarga faqat olloh yordam bera oladi ushbu musulmon xonim ham yordamni faqat Allohdan istagandir. Alloh unga yordam berdi. O'rnak bo'lmish bu islom ayoli ham o'zining saodatini ta'minladi, ham hojasining hidoyatga muyassar bo'lishiga yordam berdi, hojasini ma'naviy yuksaltirdi. Uni jahannam alangasidan saqlab qoldi. Bunday ayollar bilan barcha musulmonlar faxrlansalar bo'ladi. Amin. Islom tarixida hojasini tarbiya qilgan, erini hidoyatga yetishtirgan ayollarning mavqei juda balanddir. bu baxtiyor islom onalari bu muhtaram islom ayollari haqida o'rnak bo'larli hayotiy hikoyalarni ushbu kitobda o'qiysiz oqila islom ayoli dinini iymonini kerakli go'zal shaklda o'rgangandan so'ngra o'sha bilganlarining nuri yorug'ida xizmat qilishga uning ko'nglini olishga fath etishga g'ayrat ko'rsatishi o'zining manfaatida ekanligini juda ham yaxshi biladi uning uchun qo'lidan kelgan ishni qiladi va o'rnak bo'lguday bir islom ayoli bo'ladi o'ninchi hikoya hazrati umarning xonimi musulmonlarning xalifasi amir al mo'minin hazrati umar roziyallohu anhu har vaqtdagi odatiga ko'ra bir kuni kechasi madinaning atrofini aylanishga chiqdi sayr etib yurarkan sharpa ko'rdi yaqinlashdi bir odam chodir ichiga qarar edi hazrati umar roziyallohu anhu u odamdan bu yerda nima qilyapsan deb so'radi sayyohman hamrohlarim ketishdi men qoldim ichkarida o'tirgan mening oilamdir homilador edi bu yerda to'lg'oq tutib qoldi majburan to'xtadik biz kelgan karvon yo'lida davom etib ketdi javob berdi musofir nega bu yerda turibsan kirib xotiningga yordam bermaysanmi dedi hazrati umar yordam beray desam mening bu ishga aqlim yetmaydi sen shu yerda tur men doya olib kelaman dedi hazrati umar shoshib uyiga ketdi oilasiga yo ummi kulsum tur sening yordaming kerak agar urush maydonida jang ketayotgan bo'lsa seni bezovta qilmas edim bu ish faqat sening qo'lingdan keladi deb uni olib ketdi hazrati umarning xotini ummi kulsum ul xotinga yordam berdi va chodir ichidan chaqaloqning ovozi eshitildi birozdan keyin hazrati umarning xotini chodirdan chiqdi ul o'g'il ko'rgan odam o'ziga kim yordam berganini tushundi va yo amiral mo'minin dedi tongda huzurimga kel baytul moldan yordam beriladi dedi hazrati umar Izoh va o'git. Bu islomda tenglikni anglatadi. Kimligi noma'lum bir yo'lchi uchun kechasi ko'rib qolib, xotinini shirin uyqusidan uyg'otib kim yordam beradi? Yana xalifaning xotini, rahbarining xotini. Yana u kelib o'z yordamini bersa, shunday